Uh, hallo uh, alle mensen. Uh, ik ga iets speciaals doen voor jullie. Ik ga in elk geval beginnen met eh, even uitleggen wat ik ga doen. Ook eh, proficiat met jullie onderste verjaardag of zo samen. Vast. of ja, met, met, met jullie met wat dat er moet zijn. Kijk, uh, eh, vermis dat jij dan toch gaat trouwen. Ah dat was het. Met jullie huwelijk. Uh, eh, vermis dat jullie gaan trouwen. Krijgen jullie van mij een bloemkool. Nu, wat ga ik doen met die bloemkool? Heel simpel. Of ah, ja, niet simpel. Je weet, de bloemkool heeft het symbool van de de vruchtbaarheid. Snapte dat kindjes, nee niet die van school, kindjes maken, je weet hoe hè. Als je het niet weet, wil ik je wel daar een ander filmpje over maken. Goed? <laughs> Goed. Nu wat ga ik doen? Eh, ik ga die bloemkool eh, verwerken naar iets heel moois. Ik heb dat ooit eens een keer gezien en eh, ik wou dat ook graag eens proberen. Nu, ik raad niet aan van die bloemkool achterna op altijd, want Weet je, ik zit er hier gewoon een beetje op te spijken. Dus, uh, als je zo was, dus is nog goed. Maar wat ga ik doen? Wat had ik gezien? Ik had daar zo een, een bloemkool gezien met een, een babygezichtje in. En ik, ik dacht aan, deze babygezichtje. Er mist dat niemand ken die kan sculpteren. En ik zelf ook niet. Maar toch niet zoals dat het eigenlijk moet. Ga ik toch mijn best doen om het jullie te laten zien. Dan ga ik eraan beginnen. Zo, hier kunnen jullie meekijken. Ja, ik moet even op mijn beeldje ernaast kijken. een beeldje naast van de camera. Kunnen jullie kijken eh, Meekijken kijken hoe dat we gaan zien dat we het gaan doen. Oké, dus dat is het gezichtje. Simpel. Dacht ik toch. Dus gaan we, ga ik eerst eens beginnen met te kijken eh, hoe dat ik dat ga doen. Eh, ik ga een stukje papier halen om er dan een beetje uit te trekken, dat ik weet wat ik eerst ga doen. En dan, eh, maar dan moet ik gaan even wachten. Of ik zet de camera af en kom direct terug. Goed, dat gaat in een ik en een tik geflikt zijn. Ik ben terug. <laughs> ik was weg. Ik was gaan eh, papier halen en de lotboot. Een potlood, sorry. <laughs> Dus wat ga ik doen? Ik ga eerst een keer kijken hoe, hè, wat ik moet gaan doen. Ik denk dat ik eerst ga het gezichtje. Het gezichtje zo ongeveer. Zo, een beetje. Hè, zo. Oh ja, die gaat ook. Zo. Nu ga ik in het gezichtje zo. En dan komt Dat is ook eens, dat hier. Moet je even naar boven uit. Zo. Mondje staat zo'n beetje omhoog. Oké. Dan zullen we er maar aan beginnen.

Zo. Alsjeblieft. Eh, speciaal voor mij. Voor jullie. Succes ermee. En hopelijk ziet het er zo goed uit als in deze. Eh, nog vele jaren samen met jullie drietjes. Tot ziens eh, en bedankt voor de uitnodiging. Zo, Annelien en Wim. Eh, ik weet het, ik had namen wat verkeerd gezegd <laughs> in het begin. Ja, geluk dat Ragnar erbij was dat hij het mij heeft gezegd. Het einde van de film. Nu, ik, die film die is niet helemaal eh, klaargeraakt voor het aan jullie persoonlijk te geven. Maar dan gaan we op deze manier doen en eh, dat filmpje versturen via het internet. Goed, nu, ehm, ik weet het, die bloemkool was niet goed. Mijn vrouw zei dat ook. Ragna is mijn vrouw, dat weet je wel zeker. Dan heb ik het maar op deze manier gedaan. Maar ik kan ze niet geven, want tegen dat je ze krijgt is ze roet. <laughs> We gaan ze lekker zelf opeten. Maar dat dacht ik jullie te geven. Je weet wat de bedoeling is van een bloemkool. Zoals de ooievaar. Maar die is gaan vliegen. Vandaar. Mijn dochters daar Wacht, dat is moeilijk om te wijzen voor de camera. Dat is... Eh, wie is dat nu weer? Isa. Isa, ja. En dan heb je daar... Dander. Nena. Nena. En die hebben nu ook nog iets te zeggen. Misschien dat ze één voor één voor de camera komen staan. Zo, en dat ze dan... heb proficiat voor, met jullie huwelijk. Gefeliciteerd voor jullie huwelijk. <laughs> Van mij ook. Bye bye.